हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स देखिए जब भी हमें अटेंडेंस शीट बनानी हो अब देखिए ये मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात नहीं कर रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ डेटा छोटा ही सा है लेकिन यहाँ पर देखिए आईडी जो है यूनिकली आइडेंटिफाई की गई है और ये डेट है फिर यहाँ नेम है और फिर यहाँ अटेंडेंस में प्रेजेंट या एबसेंट लगा हुआ है ये देख सकते हैं ठीक है अब इसमें हमको केवल प्रेजेंट ही कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट होगा ये कैसे पॉसिबल होगा आइए इसको समझते हैं एक बार ठीक है सबसे पहले क्या करना है आपको क्रिएट पे जाना है क्रिएट पे जाने के बाद कहां जाना है क्वेरी डिजाइन पे जाना है ठीक है हम काउंट करके देखेंगे चाहे आप प्रेजेंट काउंट कर लीजिए चाहे आप अपसेंट काउंट कीजिए दोनों काउंट किया जा सकता है तो यहां से क्वेरी डिजाइन पे आ गया और यहां पर एसक्यूएल नजर आएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा जैसे ही क्लिक करते हैं तो पहले तो ये टेबल क्लोज कर दीजिएगा और हमें क्या सेलेक्ट करना है हमें काउंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट काउंट फॉर्मूला लिखेंगे फंक्शन लिखेंगे काउंट फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे किसको काउंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अटेंडेंस स्टेटस को काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए जो हेडिंग में दिया गया है अटेंडेंस स्टेटस यही हमें लेना है ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी लिखिएगा तो बीच में गैप मत दीजिएगा जैसे मैंने लिखा है बीच में अंडरस्कोर लगा के वैसे ही आपको भी लिखना है ये ध्यान देना है ठीक है तो ये अटेंडेंस स्टेटस यहाँ पे आपको दे देना है तो ये दे दिया हमने अटेंडेंस स्टेटस और अटेंडेंस स्टेटस क्या होनी चाहिए वो आपको देना है तो यहाँ पर पहले तो इसको क्लोज कर दीजिए और फिर यहाँ पे क्या करना है कहां से आएगा अटेंडेंस स्टेटस तो from table one table one ही तो नाम है जरा देखिए यहां पर ये नाम क्या है टेबल वन दिया गया है तो हमको टेबल वन ही यहां पे लिखना होगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो टेबल वन यहाँ पे जरूर लिखिएगा तो ये लिख दिया टेबल वन आपने जो भी नाम दिया जैसे मैंने तो टेबल वन दिया है आपने क्या नाम दिया है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये टेबल वन हो जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर एंटर करके नीचे आ जाइए चाहे वहीं पर भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वेयर की वेयर ठीक है और यहाँ पे क्या कहेंगे अटेंडेंस स्टेटस जो है इज इक्वल टू हम प्रेजेंट वाला काउंट करना चाहते हैं या एबसेंट वाला वो देख लीजिएगा तो यहाँ पे फिलहाल मैं काउंट करना चाहते हूँ प्रेजेंट वाला तो ये प्रेजेंट कर दिया अब देख लीजिए यहाँ पर बहुत आसान हो गया है देख लीजिए एकदम क्लियर है ठीक है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है बताइए टर्मिनेशन होता है क्या होता है टर्मिनेशन तो यहाँ टर्मिनेशन दे दीजिए यानी सेमी कॉलन लगा दीजिए बस इतना ही आपको करना है आपकी क्वेरी बनकर के तैयार है ये काउंट करके आपको दे देगा तो यहां से चलते हैं देखते हैं रन करवा करके ये काउंट कर रहा है या नहीं ठीक है और ये एक क्वेश्चन पक्का आता है क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में और बीसीए में भी पूछा जाता है तो जो लोग भी क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हैं आने वाले इस साल में तो आ, वो इसको देखें और जिन लोगों को भी जरूरत है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ फाइव आ रहा है तो किसका ये अटेंडेंस का स्टेटस है जरा देखिएगा यहाँ पे किसका अटेंडेंस का स्टेटस है यहाँ पे मैंने फिर दिखाया आपको अटेंडेंस स्टेटस प्रेजेंट पी मैंने क्या होता है प्रेजेंट प्रेजेंट का स्टेटस है तो यहाँ पे आंसर में क्या आया है रन करवाने के बाद यहाँ पे देख ही सकते हैं फाइव आया हुआ है एक बार चेक करते हैं कि फाइव है या नहीं है ठीक है इसको चेक किया जाए यहाँ से तो यहाँ पे चलते हैं सीधा ये आ गया एसक्यूएल पर ठीक है ये हमारा क्वेरी था और यहाँ पे इसको रन करवा दिया है तो फाइव आ रहा है आप डबल क्लिक करते हैं टेबल पे तो काउंट करते हैं ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया और ये एट लास्ट फाइव हो गया तो देख सकते हैं पांच ही प्रेजेंट हैं बाकी एक तो एबसेंट है तो एबसेंट को इसने काउंट ही नहीं किया तो इस तरीके से अटेंडेंस आप निकाल सकते हैं ठीक है ना उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अगर आपको यही चीज एबसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे वो भी बहुत आसान है कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर जाकर के attendance status is equal to P किया ना तो यहां ए कर दीजिएगा खाली खाली ए भर कर दीजिएगा और ये पुराना जो टेबल ओपन हुआ उसको क्लोज कर दीजिएगा और यहां से इसको रन करवा दीजिए तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहां पर देखिए ये आ रहा है वन आ रहा है ना ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा thank you for watching this video